hammaga bilan assalomu alaykum bugun sizlar bilan o'sha yana bir qiziq mavzulardan bittasi ya'ni dizaynerlar va dizaynerlarni turlari o'zi umuman qanaqa misol ishlatishadi ular bilan qanaqa ishlash mumkin o'shalarni alloh xohlasa gaplashib chiqamiz hop hozir eng yaxshi dizaynerlarni turidan bittasidan boshladim u qanaqa bo'ladi masalan sizga mana mana shunaqa ikki qavatli yoki shunga o'xshagan bitta uyni interyerini misol berishadigan bo'lishsa Albatta, uni e, uchta ko'rinish uchta formatdagi e, sketchup faylini ham berishadi sketchup o'rnatib qo'ygan bo'lishingiz kerak bunga sizlar o'zinglarga ham e, ishni osonlashtiradi nima qilsanglar bo'ladi bu modelni masalan sketchupdan turib maxga to'g'ridan to'g'ri eksport qilib maxda ishlolmaysizlar chunki sketchup modelini max qabul qilmaydi avtokadnikini <coughs> bir amallab ishlatsa bo'ladi lekin sketchupdagi modelni material berayotgan paytinglarda boshqa maxga eksport qilgan paytinglarda har bittasi mana bu yuzalari alohida alohida bo'lib tushadi no bu muammo emas misol model juda misol o'lchamlari bor bo'lgandan keyin siz hech qanaqa muammo tug'dirmaydi buni misol qaytadan maksga ko'tarish bu dizaynerlarni turi e, juda kam e, endi bilmadim man bunaqa dizaynerlar bilan kam ishlaganman hammasi asosan og'izda bo'lgan bizada qanaqa og'izda deganda masalan sizga qanaqadir loyiha beradi loyihani ham pdf faylini tashishadi unaqa nimasi oti esimdan chiqib qoldi chizmasini avtokad faylini emas pdf faylini tashishadi o'sha pdfdan misol siz o'lchab avtokadda chizib keyin maksga ko'tarishingizga to'g'ri keladi bu qo'shimcha vaqt oladi no misol siz ularga misol qo'shimcha pul to'lashini so'raydigan bo'lsangiz sizga qayta murojaat qilishmaydi shu tomondan endi e, minus minus tomonlari ham shunday o'zi ko'pchilik manimcha vizualizatorlar ham bunaqa misol e, tajribaga ega bo'lgan vizualizatorlar e, bu narsaga manimcha o'rganib qolgan bo'lsa kerak yana bilmadim man misol ishlagan mijozlarim orasida eng katta qismini shunaqa dizaynerlar tashkil qilgan bu misol hozir ko'rsatganimdek asosan yevropa bilan rossiyani misol E, nomi chiqqan studiyalarda ishlagan va misol bu dizaynerlarni yana bitta qo'shimcha yutuqli tomoni siz misol vizualizatsiyasini o'sha aytgani bo'yicha qilib berasiz bo'ldi e, o'zgartirishlar bo'lmaydi bu e, loyihasini sketchup fayl formatida mijozga ko'rsatgan va tasdiqlatib olgan bo'ladi sizgacha sizni ishingiz faqat o'sha mini loyihasini chiroyli holatda ko'rinishda qilib mm, albomiga tikishiga yordam berish bo'ladi bunaqa dizaynerlar e, nima desa bo'ladi oltin oltinga teng deb e, nima qilamiz nomlaymiz endi hozircha vizualizator sifatida endi qarab aytadigan bo'lsak e, bundan keyingi ikkinchi qismi o'sha og'izda ish beradiganlar ularni hozir qanaqa chizmalar jo'natishini ko'rsataman va ular bilan misol o'zi umuman dizaynerlar bilan qanaqa ishlash kerak buni ham xudo xohlasa aytib ketaman boya aytgandekdeki bu ikkinchi tur dizaynerlar mana sizga misol haqiqatda ishlashgan loyihani o'lchamlari bor qatlamidadir lekin bu misol o'lchamlar bilan avtokatda agar chizib chiqadigan bo'lsangiz hech qanaqasiga e, ko'tarib ololmaysiz bu loyihani nima qilishingiz kerak bo'ladi buni ekran rasmini olib turib avtokatga tashlaysiz hozir man sizga boshlanishini ko'rsatib beraman mana masalan ekranni anaqa rasmga olasiz va avtokatga tashlaysiz avtokad ketasiganingizdan keyin buni misol mashtabini mana mana shu ko'rsatilgan o'lcham bo'yicha to'g'irlab keyin kattalashtirib uni e, chizma holatiga olib kelib olib keyin avtokaddan maxga eksport qilib ishlashni davom ettirasiz eng qulay variant shu man o'zimni misol tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam max o'ziga bittada tashlab olib turib max o'zida ham misol e, ko'tarib yuborsangiz bo'ladi uni ham xudo xohlasa bir ko'rib chiqamiz inshaalloh agar qiziq bo'ladigan bo'lsa umuman olganda bular ikkinchi tur dizaynerlar xo'sh bularda o'zgartirish ko'p bo'ladi masalan o'zi nima xohlayotganini bilmaydi kallash tashlaydi sizga kallash hozir mana holatda misol kallash tashishgan va shu bo'yicha misol ishlashni davom ettirish etishgan O'zimman shunaqa bo'ladi masalan har qanday dizayner bilan ishlagan paytingizda sizga ham Э, bir xillari shu sketcha fayl berishi mumkin qolganlari misol pdf yoki avtokad fayl berishadi o'lchamlar bilan sizga mana mana shunaqa kollaj bilan e, nima qilishadi va bundan uyog'iga tushuntirib ketishadi ho'p endi bularda nima e, muammo bor masalan ko'pincha kollaj bilan ishlaydigan dizaynerlarda aynan mana mana shu ko'rinishli kollajlar bilan ishlaydigan dizaynerlarda e, modelni misol sketchapda ko'tarmaganligi sababli o'zida qanaqa o'sha joyida qanaqa hosil bo'lishini bilmaydi bular Ehm, uchta olamda misol uchta uch o'lchamli ehm, hayotda misol qanaqa ko'rinadi shu narsani bilmaydi shu bilmaganligi sababli masalan sizda o'zgartirishlarga yana qo'shimcha ehm, vaqt ketish e, holatlariga olib keladi bu e, nima nima sababdan masalan bu yerda aniqlik yo'q kollejlarda boshqalarda aniqlik yo'q и э, bu misol har xil e, olamlardan olingan masalan har xil joylardan internet har xil burchagidan olingan misol rasmlar bo'lganligi sababli sizda <clears throat> nima aytsa bo'ladi bularni aniq bitta yo'nalishga yig'ib olish imkoniyatingiz bo'lmaydi masalan yorug'lik mana bundan bo'lishi kerak e, sizda misol oynalaringiz kichkina bo'lishi mumkin e, siz sizdan qanaqadir atmosfera o'sha kallangizgidek atmosfera bo'lishini xohlashadi bu e, yana siz o'sha ish vaqtingizni cho'zilishiga olib keladi bunaqa dizaynerlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz sizni ish vaqtingiz cho'zilishiga olib keladi har qanaqa dizayner bilan ishlagan paytingizda ham e, sizni sabr juda yam katta bo'lishi kerak e, man misol oxirgi mana bu anaqada o'zimizni mana shu jamoani ichida ish qilingan paytda ularni ham o'sha bitta o'sha guruhga qo'shdim hammani o'sha mijozni ham va o'sha o'zimni jamoamni a'zolarini ham o'sha anaqaga qo'shdim guruhga qo'shdim va dizaynerni misol talablarini ko'rishgandan keyin dodlab yuborishda ochib e, aytadigan bo'lsak shunaqa bo'ladi o'zi boshida asablaringiz qolmaydi uyda agar bitta o'zingiz bo'ladigan bo'lsangiz so'kadigan holatlaringiz ham bo'ladi yaxshilab so'kib olasiz chunki siz ish qilib jo'natasiz ish qilib jo'natganingizdan keyin o'tini o'zgartiraylik butini o'zgartiraylik boshlanadi ruslar nima qilgan bu holatga qarshi hamda misol man rus vizualizatorlar bilan e, ko'p gaplashib turaman orada ular shartnoma qilib olishgan shartnoma bo'yicha qanaqa bo'ladi masalan e, uchta dona o'zgartirish imkoniyati bo'ladi va uchta dona o'zgartirishdan keyin misol xohlagancha o'zgartirishga yana pul e, pul so'rashadi masalan shu joyini o'zini o'zgartirishga yoki to'liq o'sha loyihani pulini yuz foiz olishni talab qilishadi ya'ni e, mijozda masalan olti yuz kvadrat joy e, oltmish kvadrat joy olingan bo'lsa masalan <clears throat> o'zgartirish masalan uch marta o'zgartirish qilib berdi o'zgartirish qilib berdi lekin e, mijozni hali ham o'zgartirishlari tugamayapti nima qiladi mijozga yana o'sha chek jo'natadi chek jo'natgandan keyin misol agar mijoz to'lashdan bosh tortadigan bo'lsa loyihani davom ettirmaydi o'sha kelgan joyda tashib ketadi bu nimaga olib olib keladi sizni misol mijoz yo'qotishingizga olib keladi bu bir endi u mijoz misol agar ayb mijozda bo'ladigan bo'lsa siz misol o'zingiz oqlab chiqib ketishingiz mumkin lekin misol boshqa dizaynerlar ham to'qson foiz dizaynerlar babi misol bittada e, hech qachon loyihani o'tkazmaydi ikki uch marta o'zgartirib ko'radi o'sha o'zini misol konsepti bo'lsa ham baribir o'tbotini o'zgartirib e, nima desa bo'ladi boshqa variantlarni ham ko'rish holib e, ishlashadi shu sababdan sizni vaqtingiz yana e, olinadi bekordan bekorga no ish qoidasi shunaqa masalan e, bu yerda ishi o'sha kamchilik joyi shunda masalan e, konsert bo'ladigan bo'lsa konsert qilinganda misol o't bot yoqmay qoladigan bo'lsa o'zgartirish babi bo'lishi kerak sizga bunga bunda sizda o'zi misol vizualizator sifatida ishlaydigan bo'lsangiz judayam katta model bazangiz yoki katta apparatingizda plyus bo'lishi kerak man misol bitta loyihaga misol ishlaydigan bitta loyihamga taxminan ellik dollardan yuz dollargacha modelni o'ziga расход e, qilaman mana bu oxirgi loyihalarimda ayniqsa ko'payib ketib qoldi chunki e, mijozni o'zi masalan o'zgartiradi boshqa qiladi har bitta o'zgartirganda misol yangi model sotib olib qo'yishimga to'g'ri keladi man endi iloji boricha sotolmaslikka harakat qilaman hammasini o'zim yasashga harakat qilaman no endi baribir misol o'z yasagan paytingizda ham e, mijozni o'zi ham misol vaqtdan yutishga harakat qiladi dost qiladi va shu sababdan <clears throat> e, sizni shoshirishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin e, buni oldini olish uchun siz <clears throat> modelni hammasini mijozni misol dizaynerni o'zini bo'yniga qo'yishingiz kerak bo'ladi dizaynerni bo'yniga qo'yadigan bo'lsangiz sizda nima plyus tomonlaringiz bor plyus tomonlaringiz siz misol o'z tushunchangizdan rasxod qilmaysiz lekin minus tomoni agar misol endi isbotlayotgan bo'lsangiz bu sizga katta zarar chunki mijoz sizdan ko'ra misol kuchliroq bo'lgan dizaynerlar e, to'g'ri vizualizatorlar bilan ishlashi mumkin misol narxingizni arzonlashtirishingiz mumkin narxni arzonlashtirishi unaqa katta o'zgartirish olib kelmaydi modelni puli bilan baribir chiqib ketadi o'sha narsa narigi misol kuchliroq vizualizator yollash o'sha bittada chiqib ketib qoladi ho'p endi dizaynerlar bilan ishlash ketma ketligi qanaqa bo'ladi masalan sizga loyiha jo'natilindi konsept jo'natilindi mana masalan mana mana shunaqa plan jo'natishdi va mana shunaqa mm, konsept ya'ni konsept bord jo'natishdi siz nima qilasiz bu e, loyihani olib ish boshlashdan oldin misol planni ko'tarasiz avtokad faylini misol nimasini bo'lsa ko'tarasiz ko'targaningizdan keyin uchta formatda aylantirib mijozga jo'natasiz mana sani loyiham bo'yicha mana mana shunaqa darajaga keldi mana mana shu kartaga loyihani misol summasini umumiy summasini ellik foizini tashla keyin ishni davom ettiramiz deysiz deysiz agar shu narsani qilmaydigan bo'lsangiz oxirida e, dizayner yo'q bo'lib qolish ehtimoli bor manda bunaqa holatlar bo'lgan e, misol ikki ming o'n sakkizdan beri frilans ishlayotgan bo'lsam manda bu holatlar juda ko'p bo'lgan masalan pulingizni ololmay qolasiz oxirida aybi sizni o'zingizni bo'yningizga ham to'nkab qoladigan holatlari bo'ladi alam qiladi ancha no hech narsa qilolmaysiz chunki loyihani berib bo'lgansiz siz unga misol uchta ko'rinishida render qilib bos qilib berib yuborib bo'lgansiz yo misol render qilmasdan bo'lsa ham uchta uchta faylni o'zini so'rab oladi bir xillari man hozir shunda bitta aylantirib ko'ray boshqa deydi boshqa shunga o'xshagan holatlar bilan shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun e, sizga alam qilmaydigan darajada misol oltmish kvadrat bo'ladigan bo'lsa ellik foiz summasini oladigan bo'lsangiz o'ttiz o'ttiz kvadrat bo'lar ekan taxminan besh dollardan hisoblaydigan bo'lsangiz ellik foizi yuz ellik dollar olarkansiz taxminan uch yuz dollarga chunki bitta loyiha qilinayotgan bo'lsa endi loyihani muddatiga keladigan bo'lsak bizada qaranglar oxirgi man bu loyiha oxirgi shu dizayner bilan ishlash e, jarayonimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam biza birinchi iyul kuni loyihani ishlashni boshladik ho'p oltinchi iyul kuni loyiha to'liq bitgan edi hamma xonalari hamma oti esimdan chiqib qoldi mebllar hammasi o'sha konsept bo'yicha bo'ldi Endi qaranglar, 6-iyuldan buyog'iga 18-iyul kuni hali loyiha edi. Chunki dizayner e, o'tini o'zgartirish, bitini o'zgartirish, boshqa shunga o'xshagan narsalarni xolab qoldi. Agar sizni misol bu narsalarga sabringiz yetmaydigan bo'lsa, bu sohaga to'g'risini aytsam qiziqmaganingiz yaxshi. O'zgartirishlar ko'p. E, o'ziga yarasha. No, oxirida misol pul olgan paytingizda ozgincha xursand bo'lasiz. E, render qilishdan oldin, ikkinchi puli render qilishdan oldin, final renderdan oldin olinadi. renderga qo'yishdan oldin e, shundoq summasini to'liq o'sha qolgan ellik foizini olib olasiz undan keyin misol e, o'zgartirish so'raydigan bo'lsa sizda yana shunaqa imkoniyatingiz bo'ladi qanaqa o'zgartirishni yo'q qilib bermayman deb aytasiz yoki pul olasiz pul olib keyin o'zgartirish qilib beraman deb aytasiz boshqa variantlar yo'q iloji boricha e, o'zingizni ehtiyotingizni qilib qo'yishingiz kerak chunki bu yerda masalan agar oxirida bitta yaxlit qilib olaman deydigan bo'lsangiz katta qiladigan xatoyingizdan bittasi loyihani oxiri bo'lmasligi mumkin o'zgartiraveradi misol ehm, o'tinani naqd ko'raylik o'tinani naqd ko'raylik deb e, sizdan iloji boricha maksimal darajada foydalanishga harakat qiladi sizni vaqtingizni hech kim to'lamagan shu sababdan uni tavsiya qilmayman ellik foiz oldindan ellik foiz e, o'sha loyiha mm, renderga qo'yilishidan oldin materiallarni hammasini to'g'irlab berib bo'lganingizdan keyin hammasi konseptingiz o'tsa to'g'ri konsept o'tsa mijoz ma'qullasa shundan keyin pullab olasiz xudo xohlasa yana shunaqa qiziqroq mavzular bo'ladigan bo'lsa inshaalloh yana sizlar bilan gaplashamiz inshaalloh umuman olganda e, bu sohani ham o'ziga yarasha qulayliklari bor qulaylik tomonlari ish vaqtini hech kim sizga belgilab bermaydi e, balki minus minuslardan bittasi ham shudir masalan to'qqizdan oltigacha ish boshqa emas xohlagan paytingizda dam olasiz xohlagan paytingizda ishlaysiz o'sha ishni vaqtida qilib qo'ysangiz bo'ldi ho'p summasi ham narxi kichkina summa emas misol oyiga ikkita uchta loyiha topshiradigan bo'lsangiz bemalol e, oila boqsa bo'ladigan summaga e, ishlasangiz bo'ladi lekin anavi boshidan misol ikki ming uch ming dollarni topaman bir oyga deb o'ylasangiz e, bekorlarni ellik beshtasini yebsiz ochib aytaman ochib aytaman misol reklama qilishadi mana shunaqa narsani o'rganing masalan palonda oyiga ikki ming uch ming dollar toping boshqa oyiga ikki ming uch ming dollar misol nomi chiqqan arxitektorlar ham ehm, topadi misol qanaqa уже boshida topmaydi ular ham boshida misol endi boshlayotgan paytda ehm, ular ham kam kamdan boshlagan misol oyiga yuz dollar olgandir e, ellik dollar olgandir shunga o'xshab shunaqa qilib sekin sekin ko'tarilib borasiz oxirida misol ehm, qo'pol qilib aytganda nafas olishingiz ham juda pulli bo'lib qoladi inshaalloh shu darajaga e, yetish hammaga nasib qilsin inshaalloh shu e, umuman olganda shu ketma ketlik e, dizaynerlarni misol ikki xil turi bilan gaplashdik turi to'g'risida gaplashdik o'zini turlari ham ko'p emas misol kamdan kam misol ana oltin dizaynerlar deganim kamdan kam misol mijozdan to'qson to'qqiz to'qqiz foiz holatda tasdiqlatib olib sizga faqat <coughs> oxirgi renderini o'zini qilishni so'raydiganlar kam hozir man sizga ular qanaqa e, topshiriq berishini ham ko'rsatib o'tib ketmoqchiman hozir qaysi qaysi bobkadaligini yo'qotib qo'ydim xo'sh hozir mana bunaqa holatda misol bo'ladi agar o'sha yuztalik tasdiqlatib olgan misol ishlab bo'ladigan bo'lsa taxminan mana shunaqa ishlar sizga keladi mijoz bilan tasdiqlatilgan faqat e, uchta vizualizatsiyasi qilinsa bo'ldi juda o'sha real holatda ko'rgisi keladi misol bir xil mijozlarni o'shalarda mana mana shunaqa holatda ishlar topshirilinadi bunaqa mijozlar kam afsuski no umuman olganda yo'q emas bular bilan ham ishlash manimcha xudo xohlasa kim kim kim kimgadir balkim nasib qilar manda hozir to'g'risini aytsam oxirgi ikki yil uch yil ichida unaqasi hali chiqqani yo'q bitta chiqqanini ham narxini eshitib qochib ketib qoldi bular misol arzonroqga qildirishadi chunki o'zgartirish boshqa bo'lmaydi bularda misol ha o'zgartirish borlariga masalan besh dollar yo yetti dollardan qotgan bo'lsangiz bular ikki uch dollardan qilib berishingiz kerak bo'ladi bu ham endi o'ziga yarasha e, nyuanslari xullas shunaqa gaplar xudo xohlasa <clears throat> e, bu suhbat ham qiziq bo'ldi degan umiddaman xudo xohlasa hamma shu vizualizator bo'lmoqchi bo'lganlarga yaxshi dizaynerlar nasib qilsin ishlariga rivoj keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling